السلام امي صباح الخير عليك اصبحنا واصبح الملك لله هذا الفيديو اللي درته وانت كل يوم تقولي لي جواد كي راك تفوت نهارك جواد منا وتسقسي على لي ديطاي والتفاصيل بزاف راح ندير لك فلوغ ليك <laughs> فيا شوفي صباح النوض دائما النوض على الصوت تاع service room please housekeeping please <laughs> فهذا من هذا الشيء اللي نوضني مانيش مانيش باغي نقول لهم زعما ما تنوضونيش parce que كون ما ينوضونيش نوض على الربعه ولا الخمسه ولا فهما دائما يجوا هذيك مع 12 ونص الوحده فتجيني احسن parce que علاش <laughs> نوض نصلي الظهر ونكمل النهار يعني وهنا النهار قصير قصير قصير بزاف يعني ستة يأذن يعني دير حاجة ديري حاجة برك تخرجي برا طيبي ولا يأذن فهي دوك يجيو تاع ال housekeeping. Yeah, okay. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> نوريك حاجة تاني هنا في بالي كامل كامل الدوش جاي outdoor يعني كاع المساكن اللي سكنت فيهم الدوش تلقوه دائما في بالي تلقوه برا هكا على ال كما قلت لك الحاجه الاولى اللي نديرها هي انه نصلي الظهر بما اني راني نوض على الوحده يعني نوض مع الظهر نيشان فالفكره تاعك انه نصنعوا مصلى صغير في البيت اولا نوريك الكوزينه déjà شفتيها في الفيديوهات على بالي بلي تبغي الكوزينه المشروحه وهكا ان شاء الله ان شاء الله يوما ما علاش كوزينه كيما هذه <laughs> مشروحه شوفي علاش طل وعندنا البول بيسين هنا تحت ما شاء الله المصلى شغل مصلى صغير <laughs> ما مصليات شريتهم صغار <laughs> أعلم صلى الله عليه وسلم وصلنا نحطهم هنا في ال laundry توزنها لك نشوف المساكين نقولنا راح نوري لك فكره على بالي بلي راح تعجبك شوفي هنايا كيفاش ربحوا هذا l'espace هذا l'espace الصغير وكانك يعني تتفرج في jungle. الفكره بسيطه جدا تحلي هكا وهذا البلاص داروا فيه هادو artificiel هادو ماشي نيشان غرسوا فيه واستغلوا هذا الضوء والدار ولات ضاويه ولات ضاويه بزاف اذا خرجنا برا كيما راكي تشوف يا امي العزيزه <laughs> فراح نضرب بك دوره ومن طول اللي راهم يتفرجوا يضربوا معنا دوره كيفاش راه نبلاسي ال GoPro تاعي هنايا ونسي نفلوق لك يعني في الطريق ونفلوق لك بال GoPro يعني انا نكون بلاصيها ونفلوق لك قالها منا شكاين شكاين شكاين يلا let's go GoPro رانا رايح راني رايح نديك لجالان سوماترا هذه جالان سوماترا يبيعوا فيها صوالح آه يعني بلاصه تاع مسلمين اسمحي لي ما فيهاش ال batterie تاع برو طاح طاحت ما عندكش الزهر <laughs> فادي نروح ندو هذه الكاميرا فقط شوفوا شحال متحجبه هاي السلام عليكم وحتى اللي يبيعوا متحجبات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني فيه بزاف بزاف مسلمين يعني واحد الفايبس تاع تاع رمضان <laughs> شادي نوريكم حاجه تحسب راهم يبيعوا في الشاميه برا هكا هاتكم زعما منا حاطين هلاو وهنايا شغل هادي راهي تبيع ايوا هادو كاع الحلويات ها coconut. ما شاء الله تسب آه، كيما تاع الشاميه كنحطوا شربات برا وكاع تدي هكا تحطه هنا انت تبغي coconut my mother love coconut الام تاعي والله <laughs> تبغي انت بزاف coconut راح نشري لك coconut بصح انا راح ناكلها <laughs> شوف coconut coconut هاي لك كوكونات ثاني كوكونات اللي تبغيه بزاف وانا <laughs> ثاني تشبهتك فراح نشري لك راح نشري لروحي بصح راح نشري لك في الكاميرا This الشربات الشربات عندهم هذا الجوز ثاني يبيعوه برا يعني وهذه اللي راك تشوفوا فيه هذه اللي راك تشوفي فيها ماشي كل يوم يعني فقط في رمضان يقرب اذان المغرب يخرجوا كاع برا هادو كيما هكا ويبيعوا <laughs> غير في رمضان فقط بصح اليوم حسيت بلي رمضان صح شرح صاري هنايا على بالي شرا صاري هنايا انا جيت نوريك هنايا طريق هذه تاع يبيعوا فيها تاع المسلمين والله يعني جيت لهذا المكان من قبل بربوكا يا يا جيت لهذا المكان من قبل وجيت هذا المحل شريت من عندها كتاب تاع قران فجيت نوري لامي يعني نصور لها الاجواء فلقيت هنا الناس بزاف يعني ناس بزاف تعيش الفقر تعيش الفقر لدرجه ما توقعوهاش يعني ف الناس بزاف راهي طالعه على جال اكل ما عندهمش وكاع مسلمين شوفوا هذا اللاين شوفوا هادو كاع راهم يقارعوا الاكل كما نقولوا حنا قفة رمضان بصح هي فقط وجبه free اه free ذيس از موسك ما شاء الله مسلم مسلم ما شاء الله free باطل باطل c'est باطل شو راهم يقدموا لهم اكل مجانا ما شاء الله وهاولا المسجد يعني والله لا اشتقنا للمساجد والله لا اشتقنا للمساجد شوفوا هنا المساجد تاعهم يعني ما يديروش آه، بابي يصلوا هكا على الارض جماعه والله والله يعني رساله من القلب ولازم نتفاهموا نتفاهموا بزاف مليح يعني والله على حسب يعني التجربه تاعي اللي فوتها انا اكثر من ثلاث شهور في اسيا يعني شفت فعلا فعلا شعوب فقيره يعني تعيش الفقر يعني تعيش الفقر ومقتنعه يعني مقتنعه بهذاك الشيء وتعمل في يومها تعمل بجهد باش تدي هذيك لقبه العيش يعني يصوروا 50000 30000 40000 في يومهم واحد فشتو على وجبه غذاء ماشي زعما قفه رمضان ولا حاجه وجبه غذاء شتو كي كانوا متصافين انا يعني والله لا منظر تنظر والله العظيم لا تنظر يعني تحس باللي ناس فعلا تعيش الفقر وحنا في شي حامدين ربي آه على جال يعني بالك بالك همهم ماشي همهم بالك حلمهم انه يامنوا لقمه العيش تاع اليوم تاعهم هذاك هو الحلم تاعهم ففعلا لازم هذا العالم لازم لازم لازم نعاونوا نعاونوا بالشيء اللي عندنا انت عندك مئة ألف عاون ب 10000 عاون ب 5000 عاون ب 1000 المهم يكون هذاك التضامن بيناتنا والحل فراح نحط لكم ال link هذا اللي بغى يعاون الان يعني التكنولوجيا تقدمت ومن الاشياء اللي لازم نستغلوا التكنولوجيا فيها هي انك تقدر تعاون هذو الناس اللي راهم في بالي اللي راهم في بورما ثاني كي كنت في بورما شفت بزاف ناس فقراء مسلمين فتنجم تعاونهم في مكانك راح نحط لكم ال link. ادخل الا عندك PayPal ولا حاجه تنجم تبعث بها ابعث بها الا كاين PayPal تاع صاحبك ولا اعطيه دراهم وقول له ارسل يعني سيو تلقوا سبب باش تعاونوا هذا الاخر والمعونه ما تختصرش على ولاد بلادك ولا الانسانيه وين ما تروح لازم تكون عندك هذيك الانسانيه وتعاون انا عاونتهم بالشيء اللي نقدر عليه فماذا بيا ماذا بيا تكون الرساله هذه توصل والبلوجات هذو يكونوا فيهم حاجه فائده يتفادوا منهم الناس وبارك الله فيكم نتمنى نتمنى هذا المنظر والله شفته يعني الحاجه اللي اثرت فيا انه شفته صدفه <laughs> والله لا شفته شفته صدفه كيما قادر ما نكون شفته كنت قادر نكون في البيت تاعي راقد نقرا في الاكل آه هاني لاباس لكن ربي بغاني نشوف هذا المنظر وبغاكم نتوما تاني تشوفوا هذا المنظر باش تحمدوا اولا حمدوا الا ما نجمتوش غير حمدوا الله على النعمه اللي راكم فيها هذاك هو الصح الا نجم يعاون كاش واحد يعاونهم في سبيل الله راح نحط لكم ال link ويعاونوهم و خلوا هذا العالم افضل مما لقينا لقيناه فيا شكرا لكم لا منين الجزائر نعم الجزائر نعم انا حضرني يعني. اليمن ايوه اليمن حضرني يعني هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي Yeah. bonus must for donation for donation الريب بتاعها بتاع البنك باش جواد يديرو في يديروا في القناه تاعو من اجل ال donation كما راكم تشوفوا راح يعطونا ال link تاع الجمعيه تاعهم اللي راهم يعاونوا فيها هنايا هما من بدايه رمضان راهم يعاونوا هنايا وعاونوا بزاف ناس فراح يعطونا ال link تاع بوكا راح تحطه تحت في ال description اللي يبغي يعاونهم دروك ما كاش عذر <laughs> يعني من بيتك تنجم تعاونهم كيفاش بضغطه زر تدخل للبوكا تاعهم ولا لل link اللي راح نحطه وتعاونهم بالشيء if you after transfer please confirm the number this number. Confirmation number. Confirmation number. Okay. Free, free. مجانا bottle. Give him one. أدي أدي. أدي خيرات ربي. يا تقلى يا. تقلا؟ يا؟ آه مش تفضل. شوف شوف. والله احنا مديهفين. الله ما شاء الله شكرا بارك الله فيك brother لا اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي اوكي اتس اوكي ما تحشم فينا لا بركه قال لي بركه thank you شكرا بارك الله thank you يعني الحاجة الجميلة في هذا اليوم يا أمي العزيزة هو أنه أعطاونا التمر والماء مجانا بعض <laughs> لا لا والله هذه واحدة من من الرسائل الخفية وراء هذه الكلمة انه الحياه بسيطه ما نعقدوهاش ماشي من ذاك المنظور تاع مجانا ولا لا من منظور انه صح صح الحياه بسيطه ما نعقدوهاش الحياه <laughs> سيمبل فيا شوفوا هادو المحلات كاع يبيعوا التمر يبيعوا صوالح تاع صوالح شغل مدي جديده <laughs> مدي جديده تاع وهران ها <laughs> آه ولا التمر الطاقيات هذا عجبك شوفوا الطاقيات هنايا هلا والله لمدي جديده <laughs> واش واش رايكم هذه ندوها البشرة وهذه بشرة كي تكبر <laughs> ما شاء الله ما شاء الله وش ما شاء الله <laughs> فكرتني ببشرى كم take you wanna <laughs> this is for you <laughs> you welcome thank you welcome طيب كاع العائله نعطوهم تمري آه، ما تزعش ما تغيرش ما تغيرش <laughs> شوفوا نعلمكم شويه اندونيسيه buka. معناها open tutu tutup معناها close هاي دي ندخلك هنا شوفوا شويه اسعار هنا تبان حيه غاليه بوكشه معناها مراجعه معناها open امي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي هلا هاي از اوكي كاميرا Yes. Uh, thank you. From London? Indonesia. Indonesia? اه مدينة اندونيسيا يس Indonesia. ما شاء الله هذه شعار عجبتني شوف منا ثاني 700 إجابات 700 700 700 ألف درهم نروحوا ال second floor آه راح يوريني كاش حاجة البشرة شوفي إلا عجبتك نشري لها أوه. <laughs> this Indonesian? Indonesian. Yeah, nice. Indonesian. بونش ما عجبتني فكره انه لازم نعيد <laughs> كاين شحال من نوع قولي لي واش ندي هذا ولا هذا ولا هذا واش رايكم <laughs> شوف ما شاء الله جي عليا هكا مقدم برامج هكا برنامج هكا ديني توعوي هكا في كاش بلدان هكا تاع شرق اسيا والله حنا ندير هادي اذا عجبتك صح ولا ما عجبتكش صح ثاني <laughs> parce que عجبتني انا شوف ما شاء الله يعني واحد الكونفورت فيها الداخل ما شاء الله والله ما شاء الله مام السروال تاعها ما جايش جاي يتبلع بال élastique. دوك نوريكم دوك نوريكم ما يقولوا لي قولي لي واش واش رايكم واش رايكم في قشي تاع العيد <laughs> هذا هو قشي تاع العيد c'est bon <laughs> يعني الثمن تاعها كون نزيدو نقاشوها شويه 435,000 يدي 400 ايس I see uh, 25% just give me uh, 300,000 rupiah. اوكي توز 300,000 كان جاتنا 300,000 كانت دير 425,000 نقص لنا 125,000 راح ندوها بصحتنا بالعيد 300,000 <laughs> بدراهمنا عيدية مباركة يا سميع ها باي ثانك يو حسيت بالعيد <laughs> اليوم عندنا رضوان هو اللي دار لنا الفطور trop demandée هذه ال recette هذه لا دوموند لا دوموند لا دوموند مي سي بيان سي باسكو سا سي سا كون لا ريفير صح صح هذه راهي مكلاسي اجمل ريسيت فوالا ان شاء الله تجي مليحه اليوم les pâtes بال احكي لنا شويه على لا لا ريسيت ان فيت سي لا احكي لنا على واش واش طيبت واش هذا j'ai fait des pâtes avec une sauce كريم فريش et champignons. Voilà. Je l'adore. De quoi t'envoyer direct à Rome aujourd'hui. Je l'adore. Tu l'adores. Je t'adore. Ah, je sais. Je sais. <laughs> وتدخل تلقى الفطور واجد من عند امين و هذا الجواز كما يقولوا هما فريت موت على الفريت ها ولا آه. مسيو فريت كما راك تشوفي بعد ما نكملوا الماكله واش نديروا نهودوا التحته <laughs> نتفرجوا شويه برامج تاع التلفزيون تاع الجزائر حنا دايرين شعبيه كتبعي ايه وعندنا دائما كي نفطروا نجو نريحوا هنايا كاع في رحبه ونتفرجوا يعني نتفرجوا البرامج تاع اللي راهم يديروهم في رمضان لكن كاين حاجه تفهمنا كاع احنا وصحابنا كي يجي publicité في الوسط ما نفوتوش لاني نتعاملوا هو نتفرجوا في اليوتيوب بصح نتعاملوا اليوتيوب على اساس تلفاز نقول لهم تلفزيون ما, تفوتوش publicité تفرجوه خاطر في التلفزيون ما تنجمش تفوت <laughs> فهكا باش نحسوا شغل رانا نتفرجوا في القناه تاع القنوات الجزائريه في التلفاز ماشي في اليوتيوب كما شفتي هذا هو كان نهاري تاع اليوم آه، دروك باقي الفتره الليليه تسمى من 12 شحال راهي 11 من 11 حتى حتى الفجر يعني حتى الفجر تما دروك نروحو نصلو ديفا نعاود نولي نخدم بال PC نعاود نصلي نعاود نولي نخدم بال PC نعاود نروح نتفرج شويه تما هذه باش نفوتو هذا الليل ونرقدو السلام عليكم سلام ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو درت هكا كيما نقولو vlog تاع يوم من يومياتي خطره على خطره نديرها لكم أه، ممكن بعض الناس يجيهم ممل لا ماشي ممل انت صوالحك اللي ديرهم ماشي مملين c'est bon؟ دير ثقه في روحك ماشي ممل اللي يجي ممل ما يتفرجش بصح انت ما تقولش بلي ممل اوكي ديرها في راسك مليح هادي اوكي بي كونفيدنت في الاخير شكرا على وقتك اللي عطيته لي في مشاهده هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي صفحه الفيسبوك والانستغرام سلام